mbebaza emirimu gye mutuusaako nga byina basuubiza okuba nga tugenda kwongera okulambulula ku nsonga z'omuyimbi evrin lagu okumanya embeera gy'alimu n'okwongera nateera okuba nga tutangaza obulamu bwe ah, gwendi naye maaso y'omukulu gwe bayita vegas era nga abangi bamanyi nga vegas promota e, musajja wamannyo mu media atera mu industry ayimiriddewo ko nnyo ku nsonga y'obulamu bwa omukyala evelyn lagu era nga evelyn lagu yali ava mu kitundu ekyebweru mu mawanga g'ebweru yayimirirawoko naye ne bamukomyawo kuva ku kisaawe okutwaliza awamu yabadde omu ku bamujjanjabye okutuuka wano mukulu vegas gye baleko kale bos hmm. gye baleko sae embeera y'obulamu eryeta embeera simbi hmm. eh, twakava mu ggwanga mujje Hmm. so embeera simbi nnyo nnyo nnyo okutwaliza awamu simbi nnyo okutwaliza awamu gwanga mujje wabadde wagira byotya gwanga mujje abantu bayise buyise tebazze buzze bayitiridde hmm. sikirabangako nze tokirabangako Uh, hmm. ah, first things first uh, ensonga etuweese wano ya mukyala evelin lago uh, ah, omukyala ono twetaaga tumanyeko embeera gyalimu ali mu mbeera ki right now okusinziira ku bulamu bwe ngaba za sitokolinga nabo uh, ah, okusookera ddala ngenda kusooka nebaze abatulaba mikwano gya evelin na buli omu abaddewo kulwa eva abantu bajjanjabye evelin from day one ate tebamukowanga sijja kuga nti yawona ofcourse akyali mulwadde naye nga waali mulamu abantu bamujjanjabye ali ku ddagala yasigaliza dayalisis kati kugenda kumussaamu musaayi abeera ku kyuma hmm. yes naye nga mukama akyamukuumye eh. Ah, okusinziira nga gwamu ku babadde bamulabirira biki byemutera okuyitamu emabega ebyo byetutamanya ffe abantu abali mu nsi oba abamawulire byetutamanya ebibakaluubiza ebyo byebasoomooza ebiseera ebisinga ah, of course bingi hmm. bingi bibeerawo nga bwogee nti byemutamanya era ebiseera ebisinga ebimu naffe tuba tetwagala mubimanye naye nga bingi kati nga waliwo shoozi ezijja nga zawala nga bambi tajja kusobola niwa bingi bibeera waliwo lwakeera nga talina maanyi naye ngaalina show eh? mm. kati naye twebaza abantu betukola nabo bonna abamuwa show abamuwa emirimu emikolo mm. nti bategeera embeera mwali mm. ajja na pefoming oluyimba lumu ku bbiri n'amaliriza n'agenda ah, ah, ate era njaotegeeza abatulaba banaye mm. iva akolera ddala ayimbira ddala tobeereyo n'omukolo gwo n'ogaana okuyita iva akuyimbire ajja kukuyimbira ayimbira ddala ddala ddala temulowooza nnakyali mulwadde nti ali ku buliri hmm. n'ebivulu byennyini abiyimba eh. so mwemuba mutegeka ebivulu omuntu ali yandibadde reliable okumusibirako nti asoba n'asobola okubeerawo mu nsonga eyo eyokuba ng'ayimba Mm, ekyewuunyisa ebivulu byonna byebadde nga bamutimbako mm. talina kivulu kyatanayimbako amakinga sure era tumakinga sure nti abeerawo naperfominga lwansonga tubeera tumanyi dates tuba ne puroguramu za dates mm. za shaes ezo yes ah, era uh, uh, fred mutabani wange mba mugamba nti iva mugambe nti enkya tulina shoba olweggulo nabanga amujjukiza buli kadde mm. e, eh, nabanga naye yekipingira mu mbeera egenda okukola e, kuba abantu tebagenda ah, abantu abantu bamwagala nnyo kyova bamuwa emikolo egyo nti bambi ajje so ate era bwatuukayo ku mikolo nabo ne bamufuuwa abantu baagala eva nzisirabanko muyimbi ayagalwa nga evelyn mm. yes. Uh, ah, twawulira koko ku nsonga y'ennyumba gye bamuzimbira saidi z'ebujuuko mm. uh, ensonga eyo ebadde etuuseewa era eyimiridde etya hmm. Hmm, kitereeze mm. mm. mm. eva tebamuzimbira nyumba ennyumba eva gye yeezimbira yaliwo mm. abadde nga azimba ennyumba ye naye just kyetuba tugamba nti abantu bamuyambako okugimaliriza hmm. kuba ebaddengawo enyumba ye era kati ali mukumaliriza buli muntu ng'olina kyosobola okuyamba eva hmm. amaliriza enyumba ye enamba ye kweri alimu enamba eri 0700 anamwemu kyenda mu mukaaga kumi 0700 41 9610 enamba eno ekwatibwa abantu babiri mutabani we fred naye yennyini tobeereeyo ng'olina kwoyagala okumuyambako buli kitono kyonna kyonna kyoba olina nga we mubadde nga mukola ye njogere kindekeki mubaddewo bannaayi eh. ah, omuntu waba wakuweereza buyambi ku namba eyinza kuyitira mumanya ki ah, eriko e, e, e, mannya ge nakabira ereeta eh, nakabira yes so right now Uh, nakabira evrin right now embeera gyalimu okutwaliza awamu nga mukyala evrin mm. obulamu bwe bwetaagisa ki okuba nga bumaintainingibwa naddala mu mbeera y'ebyeddagala uh, nga bwomanyi nti nno kati ali ku, ku, ku bujjanjabi mm. obwa dialysis ate buli expensive of course mm. buli expensive naye abeerawo bazira kisa ne bayamba ne tulwana naffe ne tukola kye tusobola ah, mwami boso wa zubairi n'abeerawo n'akola kyasobola so mikwano gya evelyin gibaddewo nnyo nnyo nnyo nti neebaza katonda nti paka olwaliwo tebukeraako nga eva talina kyakulya titukirabangako katonda amugabiridde mpozi mpozi n'ekimu ku bisinga otunafuyaamu oba n'okunafuyaamu eva ng'omuntu social media waliwo abanoonya likes abanoonya babika evelyn ebintu ebimumalamu amaanyi naffe nebitumalamu ki kuba eva naye kwali ku social media hmm. ne buli wabikkula nga alaba bamubise ate kibaddewo emirundi mingi ne bantu mmwe bambi tubasaba mukomye ekintu ekyo kibi hmm. muleme kubeera basezi kibi toyinza kubika muntu mulamu kibi nnyo nnyo nnyo nnyo mukikomye Ah, kinafuya nnyo ive ekintu ekyo buli we kibaawo olaba ng'anafuye naye n'atuuka n'agamba oba kale singa nfe ekyo ne kiggwa kyegeera so ah. kino ekyo mukikomye ah, nga tumaliriza waliwo olimba lwewadde yakata oluyitibwa nkoleki mm, olimba lwa gospel yes uh, tusuubireyoko projects eza music ezisukkakaawo mu bulamu bwe okusinzira mu mbeera gyalimu mm, ive ayina ennyimba zibaddewaawo lwakuba vidiyo mwalabe yakuluga alina oluyimba olulala lwalina ne ani ate waliwo nendala zagendo in fact ne papa minsach alina kolabo gyagenda okola ne papa minsach olwedde weeri naye tetunaba kugiyizinga luyimba lulungi nnyo ate ddwe si lwa gospel eh, si lwa gospel kuba twagala ayimba egospel nga bwayimba neeno kuba muyimbi wansi yonna yes ekiba kirungi yeah. Ah, katono nnyo tulina akantu ketwagala tukakasa okuva gyoli naddala gwe omuntu amuli ku lusegere ensonga y'emmotoka eno gye twawulira yafuna eyimiridde ety oba tanaba kugifuna ah, <laughs> ensonga y'emmotoka hmm. tujja kuvayo tubabuulire era tubayite mugirabe hmm. eh. ah, tweyanza nnyo tweyanze nga tuwumbawumba tubadde tusaba like oclarifyinge ku namba y'essimu n'omuntu ayanditaza okubako kuba mulimu oli nga ajja kubako kyatwala ekikalu naye nga tajja kiyisa mu ssente ayinza kukola atya okutwaliza wamu ŋŋenda kubasomera enamba kwe muyina okukola ki kwe muyina okukuba eh? hmm. mube nga entuufu infact yabeera nayo yennyini nnyini raba omukubire omanyira ddala nti no eva gyalimu enamba eri 0 7 0 0 anamu emu kyenda mu mukaaga kkumi kigiddemuko 0700419610 enamba eno ekwatibwa abantu babiri mutabani we fred naye yennyini so sowulira erinnya lyomulenzi oba eva yennyini era omulenzi bwomugaa nti njagalaku eva amukuwa lwa nsonga abeera naye ya so kati mwebale nnyo bambi mujjanjabye eva temujjanga okwo era nsaba katonda abawe nammwe kyemukolaki bye muyayaanira Mwini majerida Mwini majerida Mwini majerida Mwini majerida